kita mau, hari kemudian, kita kita mau, tusa, kita ना अरे मुला तो फसाए ले दीवाना बनाए तेरे झूमरेंगे बगिया में जब चली आए सजनी मोरे के नीलोनी मोरे हरिया